大家好，我是 Canny 杨。今天呢，我会花半个小时的时间来为香港的朋友介绍一下在二零二二年香港人如何移民加拿大这样的一个话题。那通过观看今天的视频呢，您会详细了解到两个移民项目的主要的信息。前面的十分钟呢，是一个关于难民和经济类移民的结合的项目 EMP P 的介绍。 后面的二十分钟呢，是介绍加拿大专门为香港人制定的移民项目。这个项目有两个类别，一个是加拿大毕业生类，一个是加拿大工作经验类。那么，如果您是一个准备申请移民加拿大的香港的朋友，那么这个视频的最后呢，有非常非常重要，您千万不能错过的信息。看完今天的视频之后呢，欢迎您在视频下方进行留言，跟我取得联系。每条留言我都会及时阅读和回复。 那同时呢，也推荐您在第一时间订阅我的频道，这样您后面可以很方便的找到我的视频。同时，后面我每个礼拜会有新的视频发布的时候，您会第一时间收到通知。我的视频呢是通过 YouTube 和哔哩哔哩两个平台进行播放的。如果您是通过 YouTube 进行观看的，您可以点击视频画面右下角进度条上方我的头像进行订阅。如果您是通过哔哩哔哩进行观看的， 您可以点击视频画面右上方的订阅按钮进行订阅。今天我们来聊一聊二零二二年香港人如何移民加拿大这个话题。那众所周知，由于香港的特殊的局势，引发了包括加拿大移民部在内的加拿大政府的特别的关注。那么，为了给香港人创造出更多的移民到加拿大的来的路径，那么香呃加拿大的移民部也是煞费苦心啊，做了很多的工作。那我们今天来详细看一看。 那首先，呃，从香港的这个局势来讲，那么香港人有一个，呃，跟其他地区呃人一样的一个移民的途径，就是申请难民。那么我在上一期讲座里面已经讲到了，怎么样在加拿大申请难民的这样的一个讲座。呃，如果有的朋友还没有看，那么我建议您先看一下。那么在这期讲座里面呢，我们也谈到了，呃。 申请外国人申请通过申请难民庇护的方式来到加拿大申请永久居民的话，那么他根据他申请的所在地点的不同，分为在加拿大以外来申请和加拿大以内来申请两个路径。那么对于在加拿大以外来申请的这个路径来说呢，不但这个外国人他要获得联合国难民署啊以及制定的一些相关机构的一些认定，他符合啊这个公约难民或者是。 其他一些联合国难民署规定的一些条件啊，同时加拿大以内呢还要有配套的这个担保人也好，担保机构也好，这样这个难民他才能够来到加拿大啊，成为加拿大的永久居民。那为什么说他还要这个加拿大境内他要有配套的这个担保人或者是担保机构呢？原因很简单，因为在上一期视频里面我也讲过。 加拿大的这个政府也好，社会也好，对整个这个难民的这个支持和帮助的这个体系是非常非常完善和非常非常到位的。那么，这个这么完善的支持和帮助呢，它必然需要耗费大量的这个资金的支持啊。那么近几年呢，受疫情的影响啊，全球经济普遍下滑，所以加拿大人的这个口袋里呢，也不太那么丰丰裕，所以。 最近几年呢，合适的这个加拿大的担保人和担保机构呢也越来越少，但同时呢，这几年整个世界并不太平，是吧？因为各个地方的这种各种的紧张的局势都造成了很多的这个难民，大量的难民他们滞留在难民营，而没有办法得到这个呃妥善的安置和接收。那么在这种情况下，呃。 加拿大政府、加拿大移民部和这个联合国难民署 （UNHCR） 啊，他们多个组织啊，一起一道，那么开发出了一个新的试验性的移民项目。这个试验性的移民项目呢，叫做 Economic Mobility Pathway Pilot，试验性的一个项目啊。这个项目呢，它创新的把这个难民和经济类的移民啊结合在了一起啊。 解决城市啊，从而试图解决这个大量的难民滞留在难民营，而很多的国家没有办法来接收这个难民的这种这种呃窘迫的这种局面啊。那么这个 EMP P 啊，我们呃，我们简称这个这个这个试验性的这个项目叫 EMP P 啊。那么这个 EMP P 在加拿大的这个呃。 试验啊，它刚开始是一个试验性的项目。它第一第一阶段的试验已经结束了，在第一阶段的试验当中呢，总共有六个难民家庭，十五口人登陆了加拿大。那这些难民呢，他们都是通过申请大西洋移民项目 AIP 啊，以及省提名项目。那么这个第一阶段的实验呢，它证明了，实际上有很多难民呢，它是具备。 加拿大所需要的劳动力的技能啊，那么，所以呢就没有必要说一定要被动的等待，等待加拿大内部出现了这个足够的合适的担保人和担保机构愿意来负担这个资金啊，才能把这些已经经过认定的这个难民引入到加拿大来啊。那么，这个 EMP P 这种类型的试验型的这个项目呢？ 它有几个意义。第一个意义呢，就是更快的解决了这个难民啊亟待拯救和接收的这样的一个局面，同时呢，它也能够有效的弥补加拿大的这个呃劳动力市场啊，一定程度上能够达到经济类移民的这样的一个目标。所以，这个也可以说是加拿大移民部非常的有创造力和有创新精神啊。 那么这据我所知，应该是这至少这二十年来，应该是首次啊，加拿大推出这样的一个移民的项目。那目前呢，这个 EMPP 的这个项目已经进入到了第二阶段。这个第二阶段呢，是从去年二零二一年的十二月三号开始的。那么这个项目的第二阶段呢，预计总共接受五百个难民申请啊。那么这五百个合格的难民呢，他们目前可以通过啊。 大西洋移民项目 AIP 的高等和中等技能的移民项目。那么大家都知道，大大西洋移民项目总共有三个类别啊。除了高等和中等技能的移民项目之外，还有一个国际毕业生的这个项目。那么这个国际毕业生的项目可能就不适合这个难民来来来来来申请，因为可能难民他没有没有没有没有这么多的资金，还能还能到加拿大再来再来读个书哈。那么除了这个大西洋移民项目之外，还有各个的省提名的项目，以及。 北方与偏远地区项目啊，那么通过这三个大的方向来申请移民。大家可以看到，那么这三个项目呢，除了省提名项目，说有可能不是雇主担保的类别，那么其他的两个大类都是雇主担保。但是事实上呢，各省的省提名项目现在也主要都是以这个雇主担保为主的一个体系了啊，那么。 但这里都要强调一下，这个 EMP P 这个项目呢，它当然并不是为香港人啊单独制定的。但从我的个人角度来讲呢，我理解这个香港人可能有呃他自己独特的一个优势。那么第一，呃，香港的朋友他可能整体的这个英语的水平比较高。那么第二个呢，他可能会有一些亲亲友啊、一些亲戚啊或者是朋友的一些 connection 在加拿大，那么他们就可以相对比较容易的凭借这些。 Connection 能够在加拿大找到这个合适的雇主，那么这个项目的申请的条件要求啊有有很多，那么主要的一个要求就是申请人呢，他要在加拿大以外，同时呢在自己的祖国以外，道理很简单，因为他呃是是已经成为合格的难民，他肯定是在自己的祖国以外，因为他流离失所，他不能够回到自己的祖国，由于啊种种原因，包括迫害等等。 那么，但同时呢，他又是在加拿大以外，他还没有来到加拿大。那么这里头就有一个好处，就是它是 admissible 的啊。那么这个概念呢，可以参考我之前的这个 in admissibility 的这个讲座的内容。因为他虽然是他申请是是是申请难民，但是他并没有来到加拿大，所以他并没有违反加拿大的移民法。那么他当然就还是 admissible 的。他 因为他要申请，其实他要申请经济类的这个大西洋移民项目也好，这个省提名项目也好，北方与偏远地区项目也好，他要申请这个经济类的移民，他必须是 admissible 的啊。那么，所以他要在加拿大以外啊，同时在自己的祖国以外。那讲到这里，可能就有的人会说，哎，那既然还是要通过呃大西洋移民项目也好，省提名项目也好，北方与偏远地区移民项目也好。 来申请这个移民都是申请经济类的移民，那我为什么还要去一定要是难民啊？符合认定的难民才能来申请这个项目呢？那这个有有什么意义呢？那么这个 EMPP 的好处呢？它主要有三个方面。第一个方面呢是这个加拿大政府啊，它帮助申请人来免除和资助申请全过程当中的啊很多的费用，比如说这个申请费啊。 打指纹的费用啊，等等，它全部都是直接免除啊。然后，如果是要有体检移民体检的这个费用的话呢，加拿大也通过它的公共卫生的这个公费医疗的体系来来来来承担这个体检的这个费用。所以，申请的全程对于，呃，申请人来说是全部免费啊。第二个好处呢是，呃，加拿大移民部呢，它承诺它会更快速的、更优先的来审理这个 E M P P 的这个申请。 那么第三点呢，就是大家知道，因为经济类的移民呢，很多时候都会要求有一个定居资金的要求。那么对于这个定居资金的要求，上一期我也讲过了。其实绝大多数的难民在申请的时候呢，他们其实身无分文，没有任何的资金啊。那么对于这个问题呢，加拿大移民部呢也准备推出啊一一些贷款的政策，那么用于给这个这个这个 EMPP 的这个申请人呢。 呃，用于证明他们有这个资金来够，能够来来来加拿大来定居。当然，到目前为止啊，今天是二零二二年的二月二十三号，到目前为止，这个具体的这个贷款的政策目前还没有出台啊。但接下来可能大家可可以关注一下。那么，这个是关于 EMP P 的这样的一个项目。那 接下来呢，我们就来看一下加拿大移民部专门为香港人啊，为香港的居民来制定的特殊的移民项目。那么这个移民项目呢，分为两个大类，一个是加拿大毕业生类，一个是加拿大工作经验类。我们来看一下具体要求。那么加拿大毕业生类和加拿大工作经验类这两个类别的项目呢，他们有四点要求是共同的，包括护照、居住地。 身份状态以及打算定居的地点。那我们来详细看一下，第一个要求呢是护照。护照呢有两种情况，第一种情况呢，申请人持有香港特别行政区的护照，或者是 BNO，也就是英国海外公民的护照。那么这两种护照的持有人都是可以申请这个项目的。第二个要求呢就是关于所在地的这个要求。那么就是从申请的时候，他这个申请人要在加拿大，一直到。 这个申请批准的时候，这个申请人还必须人在加拿大才可以。第三个要求呢是关于身份状态的要求，就是说，在他申请这个项目的过程当中呢，他必须要保持一个。 有效的、合法的临时居民的身份状态，比什么叫临时居民？就是比方说你是通过访问签证来的，那么你就是访问的访问的这个居民。那么如果你是通过学签来的，那你就是学生；如果你通过公权来的，那你就是公签啊。那么呃，就是你在申请的时候要保有一个合法的身份状态。那么最后一个要求呢，就是关于居住地的要求。居住地就是这个跟我上上上一期谈到的是道理是一样的。那么。 加拿大联邦移民部，它主管的是除了魁省以外的移民项目，所以，那么这个项目因为是这个加拿大移民部推出的项目，所以它就不可以，申请人不可以说我打打算去魁省来定居啊，那么申请人打算到加拿大定居的地点必须是在魁省以外啊这样的一个一个要求，那么。 这四点要求呢，是这两个类别是毕业生或者是工作经验啊，这两个类别呢都必须满足的四点要求。那接下来我们来看一看加拿大毕业生这个类别还有哪些要求。那么大家可以看到啊，加拿大毕业生这个类别的要求呢，它对于这个在加拿大的这个学习的这个学历的这个背景。 它有三个方面啊，具体详细的要求我就不照着这个文字念了，大家有兴趣的话可以自己详细来看一下。那么我们来详细讲解一下，呃，这几个方面的要求。那么第一个要求呢，就是说必须这个申请人申请提交这个申请的时候呢，必须是在这个从加拿大的这个学校毕业之后的三年之内提交的这个申请。如果时间太长，那么对不起，你就不符合这个要求了。那么第二个要求呢，就是对这个申请人在加拿大。 所进行的这个学习的这个经历的这个所获得的这个证书啊，毕业了获得了一个证书。对这个证书的一个要求，那么有三种情况。第一种情况呢，是你至少读了一个至少两年制的一个文凭的课程，一个 diploma 的课程。那么这个 diploma 的课程不是研究生文凭啊，不是 graduate 或者 postgraduate 的 diploma 啊，就是一个普通的 diploma。那么应该是说你。 只要是高中毕业，你就可以直接来读这样的一个课程，至少是两年制啊。读完了之后，那么你就可以来来做申请。那么，或者是你可以读一个学位的课程啊，这个本科啊、硕士啊、博士啊都可以啊，一个学位的课程。那么，或者是你也可以读一个研究生的文凭或者是证书的课程啊，graduate, postgraduate diploma，或者是 certificate。但这这个证书呢，你至少只要读一年制的就可以了。 但是呢，如果你打算来加拿大读的是这样的一个课程的话，它还有一个前置课程的要求的条件，就是说，你在加拿大来读这个研究生的这个证书和文凭的这个课程之前呢，你必须是已经有过一个这个文凭或者是学位的这个课程，啊，是一个 post-secondary 的一个一个课程。 你必须已经有有完成这样的一个课程，并且有相应的证书。那么，同时呢，这个课程呢是你在加拿大的这个研究生文凭证书的这个课程的要求的前置的课程。换句话说，正是因为你已经有了这个文凭或者是学位的课程，你才能够被加拿大的学校所录取，让你来读这个研究生的这个证书和和这个文凭的课程，并且呢。 你这两个课程之间的这个间隔，比如说你前一个这个这个呃文凭课程也好，学位课程也好，你毕业了，然后你到加拿大来读这个研究生的这个证书或者是文凭课程了，那么你从前面一个课程毕业到加拿大来读这个课程之间的这个时间呢，不能超过五年啊，不能超过这样五年的这样的一个时间。当然，你这个文凭或者是学位课程要强调一下啊。 就是你前面的这个前置的这个课程呢，你可以在全世界的任何地方来读啊，不一定要到要在要在加拿大来读啊。那么这是这三种情况，就是你符合条件的获得的这个教育的经历啊。那么最后还有一点要求，就是说你这个加拿大的这个这个这个完成的这个教育课程呢，你至少要有百分之五十啊是在加拿大以内来完成的。那么。 呃，你可以是呃在教室上课的这种授课的形式，你也可以是在网上学习学习的这种形式。尤其是因为考虑到最近几年疫情的情况，很多加拿大的大专院校，他们都是远程上课的这种方式。那么，即使你你虽然说你是远程啊这个在线上课的这种方式，但是你人啊。 一定要在完成这个课程期间的一半以上的时间，你人是要在加拿大的啊，你不能说我全程我可能都是在香港来完成的，然后我就来申请这个这个这个移民项目，那是不可以的，不符合这个项目的要求。那么这个是加拿大毕业生这个类别的具体的一个要求。我们接下来来看一看加拿大工作经验类的具体的其他的要求，除了那四点啊，刚才说的这个护照、居住地以及这个。 打算定居的地点或者是身份状态，除了这四个共同的要求以外啊，那么加拿大工作经验类它还有哪些额外的具体的要求？那么加拿大工作经验类的这个类别呢，它有两个大方面的要求。它虽然说的名字是叫这个工作经验类的这个类别，但是它实际上除了对工作经验有要求以外，它还是对这个申请人的教育背景啊、学历背景有它的具体的要求。我们详细来看一下，对于申请人的。 教育背景啊，学历背景，它的要求是这样的，就是说你在申请这个移民项目的时候呢，你必须是在毕业之后的五年内来做申请的啊。刚才那个加拿大毕业生类别，我们讲它是毕业的三年内来申请，但是这个类别由于它有工作经验的要求，所以它要求的是你在从学校毕业出来之后五年之内啊要来申请这个移民项目。那么这个毕业的时候呢，你。 它对于你的这个学历的这个文凭，它也有相应的要求，有三种情况。第一种情况呢，是你是在加拿大读的书啊，你读了一个至少两年制的这个文凭课程 （diploma） 的课程，或者是一个学位的课程啊，一个 degree 的课程，包括本科、硕士、博士等等啊，这是一种情况。那么你在毕业之内的五年内可以申请。那么第二种情况呢，就是你还是在加拿大呃来读的这个书，但是呢，你读的是。 至少一年制的这个研究生的这个证书或者是文凭课程啊，graduate 或者 postgraduate diploma 或者是 certificate 的一个课程。那么，如果你是在加拿大读的这样的一个研究生的证书或者是文凭课程的话呢，那么同时跟刚才加拿大毕业生那个类别一样，同时你还得在开始读这个证书文凭研究生证书或者是这个文凭课程之前的五年内。 从你的前置课程来毕业，那么你的前置课程当然是可以在世界上任何地方来读的。那么你的前置课程呢，必须是一个文凭或者是一个学位的课程。那么同时呢，加拿大的这个院校给你 offer 你这个研究生证书或者是文凭课程的这个学校，它必须是基于你之前的这个文凭或者是学位课程才给你发放的这个录取通知啊。那么还是这样的一个呃前后衔接的关系。 那么这是第二种情况，第三种情况呢是说，如果你没有在加拿大读书啊，你就是在加拿大以外的一个一个一个一个学校来读的这个书，那么你这个书呢是同等于加拿大的两年的文凭的课程，或者是学位的课程，或者是一年制的研究生的证书或者是文凭的课程，那么也是 O K 的啊，那么。 基本上就是你有这三种之一的学历，你就可以来申请这个项目。这是对于申请人的学历背景的一个要求。那么对于工作经验的要求是什么样呢？在你申请之前的三年内啊，你在加拿大工作了累计工作了一年的全职的这个工作的时长啊。那么怎么样来理解这个一年的全职的 full time 的工作时长呢？ 那么，如果你是 part time 的，如果你是兼职工作的话呢，那么你累计的工作小时数就是一千五百六十个小时啊，在你申请提交的前三年之内啊，累计的这样的一个工作经验。那么这里头要注意一下，就是说，如果你的这个工作经验是你在全职学生的时候来进行的工作，是不算的啊，不算在内的。那么也就是说，你必须是一个持有工签的一个状态啊。 你你这个工作经验才能算。第二个呢，就是说，如果你是一个自雇的人士，你说我在加拿大，然后我自雇，我我自己做一个自由职业者，我可能做一个摄影师，然后我我我我就是自雇自自自己雇自己的这样的一个一个形式，这个形式呢也是不算的。那么当然，如果你是在加拿大以外的地方工作的，当然也不算。那么同时呢，你。 工作期间，因为刚才说了一年的一个全职的一个一个工作的时长，那么你说我，呃，我我是工作了一年，可是这这一年里面我可能生病了，或者是我生了一个孩子啊，然后我休了产假，可能休了不知道几个月，或者是你更生病了，休病假，可能休了一个月两个月，那么这段期间呢也是不算的，你必须要有一个一年的全全职的一个一个一个一个工作的时长啊，十二个月。 那如果说你你你你请了一个月的病假，那你可能就只剩十一个月，那你还得再多干一个月啊，要要要满满一年你才能来做这个申请啊。那么以及说，因为大家都知道加拿大有有有很多带薪假期，那么通常我们认为呢，你在加拿大工作一年，你如果说你你有两个礼拜你离开加拿大去海外度假也好，探亲也好，这个我们认为是呃普遍可以接受的一个一个一个一个程度，没有任何问题。 但是如果说你工作了一年，但是呢，你说你你回回香港去探亲，然后光探亲探了一个月、两个月啊，那这一段时间超长的这一段时间的离开加拿大的这个时间呢，也是不算在内的。当然，你你说你先找了一份工作，然后干了三个月，然后没干了啊，不管什么原因辞职了，离开离离职了，那么然后你休息了这个三个月。 然后你接下来又干了半年，然后你说你总共有一年的工作的时间啊，工作的经验，那么这个也当然不算。中间的这三个月你没有在工作，没有失那个失业的这个状态的这个时间，当然它也是不算的啊。那么这个呢，就是加拿大工作经验啊，工作工作经验类这个类别对于申请人的具体的一些要求啊。那么。 到这儿呢，我们就讲完了这个加拿大移民部对于香港人专门制定的移民项目的一个项目的介绍的一个情况。但是这里头有一个呃，要有一个细节呃，要注意一下。那么刚才说的，无论是加拿大毕业生类别还是加拿大工作经验类别呢，他所说的加拿大在加拿大获得的学位，这个学位除了刚才说的。 呃，本科学、本本科学位、硕士学位和博士学位以外，它还包括一个副学士学位，也就是 Associate Degree 啊。所以这个呢，大家在如果香港的朋友来申请加拿大的学校的时候，可以去确认一下，你申请的课程如果是这个副学士学位的这个课程，它在这个申请的这个移民项目的时候，它也算作一个加拿大的学位课程啊这样的一个类别。 这个是值得注意的一个一个一个一个事情。那么，另外还有一个非常非常重要的一个细节，就是说，这个给加拿大移民部给香港人专门制定的一个移民这个项目呢，它是有有效期的。这个项目呢，是当时的移民部部长根据移民法 LPA 的授权来出台的一个公共政策啊，临时的公共政策 （Temporary Public Policy）。 那么这个临时的公共政策呢，它可以豁免所有移民法的所有的条条框框啊，都是以这个公共政策的内容为准。那么这个基于这个公共政策的内容，那么香港人才可以借由这两个类别的项目来移民到加拿大。那么这个公共政策呢，它是有有效期的，它的有效期是到二零二六年的八月三十一号为止啊，过了这一天就就没有了，这个公共政策就就结束了，失效了。 那么，那么这个这个具体的这个时间点怎么来计算呢？就是说，你要在这个结束的这一天到二零二六年的八月三十一号这一天之前，你要正式提交你的完整的移民申请啊。也就是说，比方说你是呃加拿大毕业生类别，那么你就是在这一天你都已经要毕业了，然后你都要。 收集好所有的材料，然后你要正式提交你的这个移民的申请。那如果你说你是加拿大呃工作经验类的这个类别，那你也就是到这一天为止的时候，你一定要积累好所有的这个你的符合要求的这个教育经历啊，这个学历背景，以及啊累计一年的这个工作的加拿大的工作经验啊，并且准备好所有的申请的这名材料，然后呢，在这一天之前要正式的提交申请啊。如果说你 你说：“哎呀，我没来得及，我我我搞到二零二六年的这个九月二号，我才提交申请。那对不起，你那个时候已经不能提交申请了，因为这个申请的这个窗口就已经关掉了。那么，这是一点。所以，有的朋友说：‘哎呀，那二零二六年还还早，现在才二零二二年，是吧？还有四年半，还有四年半的时间，我不着急，我我再等等， <laughs> 我再观望观望。’那么，这里头还有一点啊，那么这个移民部部长在这个公共的政策当中提到了一点。” 非常非常的重要，就是这个临时的公共政策是可以随时被取消的，是可以随时被 revoke 的。那么问题来了，如果没有到二零二六年的八月三十一号为止，比方说明年或者是后年它就被取消了，那么可是会有很多香港朋友，他可能是冲着这个项目啊，你有这个项目，我我们才来这个。 才才来加拿大读书，对吧？不然我们可能还不一定来加拿大读书。因为我前两天看到了一个呃移民部公开的一个数据，就是说，来自于香港地区的学签的申请的数量，在前几年的时候呢，一年呢只有一千多个申请，但是，呃，在前年的时候呢，这个数字就变成了两千多，然后到去年的时候呢，这个数字呢就。 涨到了六千多，所以就是有很多的香港的朋友呢，他就是冲着这个移民项目来，呃，香港来读书的，是吧？因为你只要读一个两年的 diploma 的文明文凭的课程，然后你毕业了，你就可以来申请移民了。这个，呃，相对于目前其他经济类别的这个移民项目来说，这个要求非常非常的宽松，非常非常的低哈。所以有很多朋友都是冲着这个项目来的。可是问题是，如果说哎他。 还没有到这个规定的这个说好了的这个二零二六年的八月三十一号的这一天，他就提前被呃 revoke 了。比方说，可能政府这个选举换届了，或者是一名部长换人了，或者是怎么样，他就取消了。那么取消了怎么办呢？我的我来都已经来了，怎么办呢？那么他有一个详细的说明，就是如果这个项目被提前终止了，那么在提前终止的那一天。 以内收到的正式的，你已经提交了这个正式的移民申请的，那么你所有提交了的正式的申请都还是按照这个政策的要求来审理。但是过了那一天，如果它被提前终止了，被取消了，那么过了那一天，这个项目呢就没有了，就结束了。所以从这个角度来讲呢，如果你是香港的朋友，如果你想要通过这样一个项目移民到加拿大来，那么。 还是建议你尽快，凡事要赶早啊！这个赶早不赶晚，这是 <laughs> 千古不变的真理啊。那么，这个呢，就是我今天要讲的跟这个香港人比较有关的呃三个方向的移民项目。那当然，除了这三个方向的项目，加拿大所有其他的移民项目啊，包括经济类的移民项目，包括家庭类、担保类的项目等等等等，都完全适用于香港人啊，香港居民。 所以，那么这个我就不一个一个去去去详细讲解了。如果你看了我的这个讲座视频啊，对我今天讲座的内容有疑问，或者是你觉得其实可能香港的朋友更对别的移民项目更感兴趣的，那么欢迎你在我的视频下方留言，我们来呃进行进一步的沟通啊。那谢谢大家，我们下期再会。